pozwolili nam wejść do restauracji z Belą, więc super. Jakiej restauracji? No jak to jakiej restauracji? No to jest restauracja, nie? Co? zaparkować, chyba nie. Kawałek już przejdziemy. No tu będziesz jakiś żarcie. Proste i tanie. Tak, tanie wino jest dobre, bo jest tanie. No tu musisz nie, tam nie będziemy się pchać. <laughs> psem na łańcuchu. Kurwa, zobacz jak to zajebane. Gdzie tu zaparkujesz coś takiego? Ups. Take the next left onto John Hurrier Islami Boulevard, then sharp left onto John Hurrier Islami Boulevard West. Mm. No tam wyjeżdża po prawej. Gdzie? Po prawej zastawione samochodami, no. więc nie wiem jak ty tam wiedziesz. Nie, no ja tam nie wjadę sobie. autobus, bo autobus jedziemy. zajebiony. Pan ususzone różyczki. Wow. I pomarańcze i różne inne rzeczy. Oni mają kawa. To tu co sprzeda? Jak wszystkiego jest brud. Nie wiem. Co? Gdzież? Patrzcie na tą bramę i na drzwi, po prostu wow. Ja uwielbiam takie stare rzeczy. generalnie powiem Wam, że niech się Grand Bazar w Stambule schowa po prostu. E, zresztą e, ja mówiłam tam w którymś momencie, że nie bardzo nam się podoba w ogóle Stambuł generalnie, bo no tam nie tak aż dużo nie zostało, nie? Natomiast tutaj po prostu jest wow, wow, wow. Przyjeżdżajcie do Iranu. Jezu, zobacz jakie te drzwi są niesamowite. Wow. Zobaczcie, jakie tu są fajne stare sklepiki. Tam na górze wszystko po prostu stare drewno. Wszystko jest autentyczne. Sprzedają tylko lokalne produkty, więc jest po prostu pięknie naprawdę czuć atmosferę. O, sprzedają herbatę, herbatę może byśmy się napili. Może byśmy wzięli sobie czaj, nie? A, chcesz zjeść najpierw. No to dobra, lecimy, szukamy jeść. Thank pozwolili nam wejść do restauracji z Belą, więc super. Jakiej restauracji? No jak to jakiej restauracji? No to jest restauracja, nie? Żadnej. Jaka jest, taka jest, ale restauracja, więc bardzo fajnie, bardzo miło. takim piecu, O, no, tutaj pan piecze chleb. Na tych kamykach rozgrzanych. A tutaj pan robi szaszłyki. No, dobra. Dobre? No dużo cebuli. No. strasznie dobry. Jest taki lekko kruchy i a, super smakuje po prostu. Rewelacja. Fajnie, że w każdym kraju mają coś trochę innego. i spróbujemy to mięsko. Dobra. O Jezu, jakie dobre. Matko moja. Nie mogę być wegetarianinem, sorry. W życiu. Za dobre. Dobre. Wiesz? Odwróć rękę. Ja sobie zajadać. Pan przejął kamerę i stwierdził, że weźmie rzeczy w swoje ręce. A w ogóle to zadzwonili do kogoś i ktoś tutaj, kto ich znajomy mówi po angielsku, idzie do nas, żeby porozmawiać i potłumaczyć. Food was fantastic. Sorry? Okay, no worries. After, yeah, after two minutes. Okay, no worries. Yeah, okay. See you in two minutes. See you in two minutes. No worries. <laughs> okay. Ah, Natasha. <laughs> So, how many days you want to stay in Iran too? Oh, probably two months. Two months? You have visa for two months, yeah? Uh, we have one month, but we, but we, we can renew. extend it. <laughs> if you go to another cities, if you... Uh, Today is your first city? Uh, yes. No, yes. first second, day. Second day. Second, second day. day. Yeah. That's nice. Uh, if you uh, stay a lot, you will understand that Iran is very Iranian people. They are very mm, they like guests. They love guests. Yeah. Well, we oh, well, have noticed that. that. already. We've <laughs> noticed that already. <laughs> we'll be here two days. <laughs> I understand, but uh, I say you something. For example, from Iran. For example, from this city, for example, or culture or something like this, because you want to stay two months, yeah. you need it. You must know like this. Uh, you know, um, Iran, how can I say it to you? It's very historical. Oh, I, I know that. Yeah. <laughs> and if you travel all around Iran, you will see four seasons too. Here in this area of the Iran, we have a lot of mountains in here. Yeah, and I know. Beautiful. Course, beautiful mountains. Yeah, I'm hiking, hiking man. And uh, in here, in this area, uh, how can I say it to you? Um, all uh, whole days of the year is cold, for example. Really? If you go, yeah, of course not cold is like this <laughs> now it's winter but in summer for example it's cold too if you go to the um, how can i say it um, the south of the iran yeah it's now, yeah <laughs> the south is very beautiful you go to the south of the iran now it's warmer than yeah i know it's about 20 degrees i think yeah yeah, yeah. it's like but in the summer it's 50 50 wow <laughs> you put egg on the stone maybe you just cook Really? Of course. Yeah. And can you tell me where is the best ski resort in Iran? Which one? Best which one? Ski resort because I ski. Oh, really? Yeah. Nice. Yeah, we went be ski in Georgia. Georgia. Yeah, it was very good. But I want to ski in Iran. ski in Iran is near the Damavan. Near the Damavan is where. Oh, above the Tehran. Yeah, yeah. It's about the Tehran. Near the Tehran and we have places in here too for ski. I don't know, but uh, my um, I'm going to the mountains with uh, club mountain club. Uh, the owner of that club, um, of course, they know it, the place of ski. I will ask. I can say. But near the Damavan we have a lot of places. Damavan. Yeah, Damavan. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy ślicznie. Super. Bardzo dobry jest ten chleb. Bardzo dobre. A panowie sobie tam robią zdjęcia Beli. Beli też smakuje ten chleb. No. Ten bazar ma aż 55 tysięcy sklepów i 25 witają nas tutaj, po prostu jest niesamowicie. I ma aż 28 meczetów, słuchajcie. W ogóle jest niesamowite, strasznie nam się podoba. Jest wszystko takie, wiecie, um, autentyczne. ajabu. Hello. How are you? Fine. This is so beautiful. <laughs> Where are you from? Poland. Poland. How long you, have you been here? Uh, two days. Two days. <laughs> <laughs> there is so many places that you must to Yeah, we see. have a long list. Yes. Very nice. No musiał sobie ze mną pogadać oczywiście, skąd jesteśmy i jak długo. Powiedziałeś Lewandowski? <laughs> nie, nie powiedziałam mu Lewandowski. O, zobaczcie na rozmiar tych garnków. <laughs> Ja tutaj Moja ręka. Wow. O, można nagotować w takich. Ogromne. A tutaj jeszcze większe garnki. Normalnie kopać by się można znaczy? było. Chodź tu Bela, zobacz jaki wielki garnek. Zobaczcie jaka Bela mała, jakie garnki ogromne. Kot? No kot ja bym Ci proponowała tam nie iść. Kot pierwszy raz widzi psa chyba, a przynajmniej takiego małego. No, interesuje go. Niektórzy się zakrytają belą i ją co chwilę wołają, ale przed chwilą pani mnie sztuczna, żebym się odsunęła bo pies jest za blisko. Tak więc ten. Kupujemy tarkę, bo ja jak byliśmy nar na nartach w Budauli, to zostawiłam tam w apartamencie tarkę. Mamy? Ile było? Tak, no. I nawet, <laughs> nawet nie wiemy ile kosztuje, bo nie możemy się ciągle ogarnąć z tymi pieniędzmi tutaj napisane jest inaczej, a oni mówią inaczej. Myślałam, że to są obrazy, ale to są tkane. Normalnie to są dywany oprawione. Wow. Piękne. To wszystko są tkane dywany oprawione. piękne. Pan mówi, żebym weszła do środka. Wow! To po prostu jest niesamowite, słuchajcie. Wszystko jest tkane, dywany, grubaśne takie. Tak więc jest taka faktura też. To nie tylko, że jest obraz i kolor, ale ma fakturę wspaniałą. Po prostu jest piękne. Jeden niesamowite. Tutaj no, widać, ono już jest wycinany ten dywan. Rany boskie. Nie wychodzę stąd. Ja chcę wszystko zabrać, ja chcę mieć dom. Co mamy? böyle şimdi durayım O. Mhm. Aha, no, aha, tu jest z tyłu. Mhm. I puścisz. Razu i alan. No, a potem wycinają, bo ten jest jeszcze niewycięty. Ten jest jeszcze niewycięty, a potem jak wyczną, to tak. wychodzi tak jak tu. Wow. Pan zaprasza do kolejnego sklepu. Coś czuję, że ciężko będzie stąd wyjść. Wow. Tutaj mamy tradycyjne. O, pan ma na Instagramie, można go znaleźć skarpet, Set, arbab. Ja to potem napiszę w opisie, jakby ktoś sobie chciał pooglądać więcej. Pięknie. Super. Can I speak? Tak. Hello, welcome to our city. It's uh, uh, for uh, visit you in Tabriz. It's an uh, opportunity for our. Uh, we invited from the all of world uh, peoples visit Iran and Tabriz. I sure you enjoy from our city and you can find uh, your favorite uh, foods, your favorite handicrafts and nice uh, images and historic place. We have a very old culture. Uh, I want uh, from all uh, of peoples, foreign peoples visit our city. Thank you. Have a nice time, all of your lives. Thank you. Thank you for inviting me to your shop. It's really beautiful. Really beautiful. This is gillings and carpets and uh, other uh, kinds of uh, handicrafts. Tabriz, the uh, city of uh, carpet in Iran and world and famous from the kinds of carpets. We have uh, different carpets with different design and different quality quality from uh, silk and wool and cotton. Mm. And uh, in center of uh, Tabriz, center of uh, world carpets. Yeah, it's amazing. Thank you for your attention. I'm hoping to visit you again in Zagreb. Yes, we might come again. Thank you. If you want, uh -huh. uh, just a few minutes. This uh, I put here. Okay. This shop uh, from my uh, my grandfather and uh, this area in our family from uh, more than 100 years. My father and my grandfather work in this place and uh, all of people in Tabriz know our family uh, in carpet uh, works and in, uh, we are hoping uh, we try for advertising Azerbaijan Tabriz carpet in the world because it's best of the carpets in the world. Uh, uh, this is my documents about my uh, grandfather. This my grandfather is mother and mother father is working carpet and this is my father working in this document nearly 70 years ago. Wow, a lot of history, a lot of history and it's really good trade this is uh, good my, craft uh, my products this handicrafts and this is my brand is uh, Ahbab Handy Carpets and mm. kinds of that. All of this is handy works and uh, same this, this is Iranian and from yeah. silk it works. carpets. Mm. Okay, thank you so much. No no Na szczęście niedźwiedź się nie nudzi, bo widzę, że tutaj sobie znalazł e, gromadkę i gadają o psach i o Lewandowskim. Thank you. Oj! nie, siadę. Oni lubią się bawić, ale nie chcą dotykać psa. Wołają, zaczepiają, ale nie, nie lubią dotykać. Kolejne obłędne drzwi, ja po prostu nie mogę, więc zobaczcie, ogrom, ogrom. Algram. tu się skończyły. <laughs> Nie, no ja nawet nie wiem co to jest, nie mam pojęcia. I co tam, że się nie zmieszczę? Zmieszczę się, jak się wepcham, to się zmieszczę. tak naprawdę ile tu jest pasu? In 200 meters at the roundabout, take the second exit onto Bazaar, John Hori Eslami Street. Mi się wydaje, że to są trzy pasy. No oni zrobili pięć. Kurwa, nawet motorkiem nie przyjedziesz, zobacz. No, ale nie szkodzi, nam sobie pan do taksówki przed nami wsiada na środku ulicy. Na środkowym pasie. ciężko przyjechać. No. No gdzie on ma przejechać, jak oni tu lusterko do lusterka? No, przejechane. A dam sobie panowie rozładowują. Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia. Bazar ma aż jeden jak chłop nie da się gadać, słuchajcie. Więc ten bazar składa się z wielu różnych części a, i dookoła jest mnóstwo różnych sklepów, ale w samej głównej części bazaru nie czekaj no, za chwilę. Bym wpadła do sklepu. <laughs> Matko! tak właśnie się człowiek poświęca, żeby zrobić jakieś dobre ujęcia.